tempat makan ini rumornya itu disenangi sama kalangan mahasiswa dan perawat yang suka makan di sini. Dengar-dengar menunya juga selain ada mie ayam, bakso, nggak ada bakso yang ukurannya rada wow, alias rada jumbo gitu tempat ini bukanya mungkin dari jam 9 tapi sampai siang seperti apa rasanya bahasa Magelang ini langsung aja kita cobain letaknya Jalan Bukit Tunggul nomor 12 belokan kedua dari Unpar terus belok kanan masuk nah, nanti akan ketemu dengan bakso Pagi Langit. selain ini ada mie Baso yang umumnya kita kenal dan ini juga kita dapat bakso yang ukurannya sangat wow ini <laughs> Ayo, langsung kita coba aja Dí Dí Và hàng trước chúng ta dí Và, và hàng trước chúng ta dí Berapaan? Kuat dia ni kan? Thank you. Enggak kosong. Sini kosong Thank you.